Rasanika Jesús Shinyaita Shira Kachirasa. Di Ninto. Nakundia Ninton Yoshi. yuba Ninton Toyuba. Rabetatayu. Rayoko Abanun Contento. Ratusu Visayoña. Sara Kayu Shinvinto. Rabichinke. Kunuyu. Nesandu Vigayu. No Contento. Rateshananti Sabiyu No Contento. yu Vichin. Nakin Yundo. Nyakundo Shinyu. Ramínukooyuke kuntetunto'ba chi'yu taxaxínivanto yachikunu ku'yu taxaxínitunto ichí ña kua'achi nukunbayu, cachi Jesus xindia. Sa ara Tomás xin Jesus kachirasa tata xinindi sandi ku'nkun raniquesandi nindi, yami ku ichí kachira. Tasanda kuin Jesus kachirasa xinra yu'u kura ku ichí Dayu dayu kunyanta kura yu kuñanta tayukura kumiña tiaskuba tan yani yuvi kupishanu tatayu tunakishinanu yu'u yo yokubiyu tatabayu yokubi tattabayu bantora bichi sachi vantora kachi jesus kara felipe rasashin jesus tata nasa kunyamani tata yon tatayon takunta inindi. cachira. Sana kuin Jesús cachira sashira. Felipe, shakuani baki, yoyu shindo. Ranani sa, shinni kun yuu, saba. Yubina shinni yuu, rashinni tunatattaba yuu. Rani chunke kaa kun, ñanaña ayu tata yon yoshinu kun. Ra shaba kun, ñai tata yon yoshi shin yuu. Ra yuu tu, in shin ba Ra tuña kaa yuu, ra subitun mi yuu kubinya Chitata Chitatayón yoshiva kuvira tashinya. Ramira kuvitura xatakunti ichiñuva. Ranakandi xando yu'u. Ña'í tatayo yoshi xinyu. Ra yu'u tu'in xin kandi shando nya kayu. Sara sando ke nakandi xando yu'u xin chiñu ñaxavayu. Rañanta kayu xinto. Chiyuvina kandi xayu'u. Rata chiñu ñaxayu nakkaba na rañana'nu basana sachi yu'u rayakunu'u vayu tata tatayo nyoxi ra takunti'ña tata nuu tatayo nyoxi xi'in kiviyu rasa savayu nya ra sake kundaini ndo ña ka'nu ni nyoxi ra ñantiaka kundo shin xi'in yu rasa bayu nya kachi jesus dia